Сьогодні в нас розпочинається перший день е, основних змагань. Ті стрільці, які вчора стріляли в матчі е, в приматчі як звичайні спортсмени, сьогодні вже працюють суддями. А е, безпосередньо в змаганнях будуть приймати участь основна категорія учасників, які власне приїжджають там зі всіх міст України для того, щоб позмагатися. У нас змагання розпочинаються вже за півгодини. Сюди почнуть приїжджати учасники. От є вже розклад змагань з 8.00 до 8.30 починається реєстрація учасників. Поки е, судді готують свої вправи до прийому стрільців, я можу трошки розповісти вам про організацію е, безпосередню організацію змагань в основний змагальний день. Значить, все починається з реєстрації. Стрільці приїжджають е, сюди на стрільбище, підходять до е, стат судді. Е, який веде реєстрацію, а потім буде вести, вводити е, в облікову програму результати змагань. І відмічаються, тобто повідомляють, що вони прибули, розписуються в журналі е, техніки безпеки, отримують реєстраційні номери, бейджики там і, і інформацію про те, в яких вони складах і вправах. В Україні вже кілька років проходить попередня електронна реєстрація стрільців на змагання, тобто, по суті, реєстрація на Реєстрація безпосередньо на стрільбищі це вже така досить формальна процедура. Фактично треба тільки прийти і підтвердити Я є. При цьому завдяки електронній попередній реєстрації стрільці заздалегідь знають, в якому вони будуть складі стріляти, яка в них вже черговість стрільби, де вони починають на які вправі першими, там другими, третіми, четвертими.